Beste behin ere, Euskal Herriko ikastetxe eta kaleak astindu ditugu. Berriz ere, nahikoa dela esateko, nazkaduta gaudela argi usteko. Bilbo, Donosti, Bergara, Amurrio, Asteiz eta unian, bildu garen milaka ikasleok krisioguera hau betiko kordainduko ez dugula esatera etorri gara. Eta ezkuntza sistema errotik aldatu ezean sistemaren erroko aldaketa baten eskutik ez dugula amore mango. COVIDak mundu globalizatu hau zuzenean kolosatu baino lehen, esaten genuen jada blokeogora baten ari ginela gerturatzen. Neoliberalismo basatiak ezinbestekoak dituelako kolaso egorak forman bezi berritu alizateko. Ezkuntzak ere goia joduela duela esaten dara mazagurteak eta urteak. Industrializazio garaiko formatu berdinat duen hezkuntza erdu batekin jarraitzen dugulako. Guztiz, zaharkitua. Eta ikasle garapen integrala erdigunean jarri beharrean, kapitalismoaren makinaria olioztatzea beste ez duena. Ezkuntza negoziazioa da egun, gutxi batzuk egin gozo bat aien balore eta praktiken baitan ez teko negozioa. Eta horretan beresteko etorri zen pasaren urtean lehom loe legea Espainiar estatutik, dena lotuta eta ondo lotuta izateko. Legeak lege egunez egun ere ikasleak eskuetatik lotuta gaituzte ikastetxeen barruan. Itotzen gaituen evaluazio sistema batekin, gure jatorriagatik ikastetxeka segregatzen gaituztelarik ikasketa prozesua aurrera eramateko materialetan inbertutu behar dugun dirua guztiagatik. Ikasleon gaineko etengabiko kontrol eta kriminalizazioa, euskaraz ikasi eta bizitzeko esintasuna Honek guztiak nola ez urosasun mentalaren kaltetzea dakar, presio eta beldurraren doktrinak muturreko egoera batera eraman gaituelarik. Iragana errotuta mantendu nahi gaituzte, Gure herriarekiko indarkeria sistematikoa bariatu izan duten indar polizialak, herri honetan gertatu izan denaren inguruko etika emanez ikastetxeetan eta gure hizkuntzaz ikastea zilegi ez dela arautzen duen zonifikazioaren legearen bidez. Txibite, Bildarratz, Jimeno, Pilar Alegria, Marlaska, Blanker. Euskal Herrian bizi gara eta hemen guk erabakiko dugu zein den gure nortasuna eta gure historia. Sistemak eta egitura instituzionalak dituen mugak kontuan hartuta ikasturte honetan aukera berri bat ireki izan da Ego Herrian gure herrian dugun eredua irautzeko. Arriskatu eta posizionatzeko aukera bat, etorkizuneko gure hezkuntza eredua marraztu eta irudikatzeko aukera. Nafarroa momentuz inorako bilbiderik izango ez duena eta eaen bidonetik doana. Hala ere, ikusi beharko dugu adostutako akordioek zeitzulpen duten datorren urterako prest egoeta harrikusten den legean eta horretarako ezinbestekoa izango da mobilizazio sozialen eragin eta ikasle guraldetik, kaletan eta ikastetxeetan eragiten jarraitzea. Beraz, hemendik aurrera ere ez gara makurtuko. Orain, inoiz baino gehiago, ikastetxe ikastetxe eta herri zerri antolatzen eta borrokatzen jarraituko dugu. Euskal Eskola larritar eta Burujabea lortu arte, galtzeko bakarrak atea direlako. Gora ikasle hon borroka! Gora ikama! de hombo, roca!